batean gazteizen nagusitu izan den eh, giroa izan da bueno, elkar bizitza baketsua nor berean elkarren kontra egin gabe eta bueno, ba, modu paketsuan eh, ez adostasunean, baina modu paketsuan desadostasunak kudeatzearena. Hori izan da mm, oroar nagusitu den giroa, ezta. Baina e, ja duela urte terdi pasatxo, bueno, hasi ziren han hemenka eh, ba, mm, Mm, interes eh, politiko, epe motzeko interes politiko jakinen arabera, ba, hainbat ikur eh, astintzen eta hainbat beldur ba, astintzen. Ezta? Eta mm, gainera hori eh, modu populista eskaz batean erabilizan da eta zer heldu, eta ba, gizartearen gan e, eh, errotu daitekeen e, beldurrari heldu. Horren e, eh, arira heldulekua aurkitu dute ba, etorkin eta etorkin inguruko e, babes soziala. Ezta? Eta hori oso arriskutsua da, ze egia da gazteizko gizartean, E, ba, badago arrasakeria. E, gazteizen bakarrik ez. Mm, nik uste gutako bakoitzean ere badagoela eh, aitortu gabeko arrazakeria puntu bat, ez da? Eta mm, eh, ordun mm, politikoki mm, bota den mezu horrek eh, bat egin du gizartean eh, etorkizunekiko eh, dagoen mezfirantza, eh, aurriritzi aurri eta alakoekin, ezta. Orduan eh, bueno, oso arriskutsua, oso arriskutsua ze arrazakeria areagotu daiteke, eta mm, beste balion gainetik ba, norberaren interes bereko ja jarri, ezta. Vivo aquí en Vitoria casi 15 años, marroquí. Y alguien dime que es un nombre árabe que significa la integración. Eh, es una asociación sociocultural educativo. Nuestro objetivo es eh, social educativo e integrar la población ah, árabe musulmana en general y la mujer árabe musulmana, especialmente en el ámbito de laboral y social. El gasto de hace 15 años no es el mismo el que estamos de hoy. Pero últimamente con el tema de eh, la época de la crisis y además las eh, gente que usan las eh, instituciones para algunas elecciones, esa que nos afecta mucho y aumenta eh, el odio al otro, y la xenofobia y la islamofobia, sí. ekonomikoak edo beralde ekonomikoa jotako hiri bat agian ez e, konparatiboki Espainiako beste en fin, ez gune batzuekin eh, esango dute ba, hobeto dago eta bar en fin, ez, eh, Euskal Herriko beste leku batzuek gertatzen zaien bezala baina nik uste nabaritu dela ez eta izan da gaina krisi industrial bat e, askorekin, prekarietatearen askundarekin Osea, ez langabeziaren askundearekin, Eta gainera nik irudipena daukat ez konparatuta ba, Igual iruita amarreko, laroiko, amarkadako ba, Antzeko egoerarekin nolabait berreskurapena baskoz ba, ere gora beratxoagoa eta mantxoagoa izango dela ez Hona alde horretatik, eh, egoera ekonomikoa txarra izanik horrek ere daukala Ondorioak egoera sozialean eta bizideen krispazioan ez nolabait esateko ez eta horri gehitu egiten zaion horri batean ba, udaletxetik, eh, botere politikotik gaur egun PPK okupatzen den botere politiko horretatik ba, giroan hasteko edo auskalo zertarako ez e, ba, bota diren pixka bat eh, kontuak ba, imigranteen kontra eta batez ere etorkin jakin batzuen kontra edo abidez Euskararen ingurukoak. atzo diputatu nagusiak ere egin zituen adierazpenak ba euskararen inguruan eta eta euskararen inguruan lanean eh, ibiltzen garen eh, elkarte inguruan eta esandakoak ba hoiek ere klabe hortan hartu behar ditugu, ez? Hautezkunde kanpainako klabe hortan, azkenean beraiek beraien e, botu poltsa hortara bideratzen dituzten adierazpenak dira, Baina gero, ba, eh, azken urteetan ere egunerokotasunean ba, antzematen da, ez, ez dela beraientzako lehentasuna euskarakloa adibidez. Eta gero nola ikusten den eh, kalean eh, egoera, ba, hori ez da gitzaia da ezaten, ni pentsatzen dut jendearen ardurak edo izango direla, ba, egunerokotasunean, ez, ba, krisi ekonomikoa dela, langabezia, e, ustelkeria, ez da gitore, Davidek ere egunero ba, botatzen dituzten gai horiek, ez? Eta hortaz gain, ba, nik uste dut badagoela ere bai gazte zen e, gizartearen parte bat, ba, barduratuta dagoena ba, gizarte eredu honen e, gainberarekin edo, ez? Ba, Hore, ako sozialean, kulturalean, eta, eta bueno, ba, euskera kontuak ere hor sartu genitzak, en el hori ez, baiko hori izateko eta, en fin, ez, e, e bizkat, esperantza mm, nola baite izateko motiboak eman dituela inzuzen ere, ba, gora gazteiz, bezalako ekimen bat e, martxan jartzeak, ez. E, ze beste hiri batzuetan, non xenofobia boteretik eta bultzatu egin den, ba, agian ez da ikusi horrelako erantzun bat, ez, edo ez horren zabala behintzat, eta hemen nik uste dute, bueno, enuke esango mm, lozorrotik e, altxatu egin duen dituela, egin dituela mugimendu sozialak, e, zeren eta nik uste zeudela, eta lanean ari zirela nagotik, eta gazteiz beti izan da oso aktiboa maila horretan, baina bain nola eh, ba hori ez, eh, mm, erantzun bateratu eta anitz bat, ez, kolore askotakoa aurrera ateratzeko parada eman duela, ez? Eta alde horretatik bai, nik uste dute eh, izan dela eta udale, udalak nabaritu egin duela alde horretatik, ez? Eh, oso molesto egon da horrekin, ez zuela horrelako erantzun bat espero, eta nik uste dute, eh, bueno, hain zuzen ere indar hori dela aldo, e, edo hori, ez, itxaropen gehiagoerekin egoteko aukera ematen digun zerbait, ez? que no podemos eh, olvidar y agradecer a otros colectivos y a otras asociaciones y plataformas que nos apoyan mucho, mucho como Goragastes la plataforma Goragastes la plataforma antirracista y agradecemos la gente eh, de esta ciudad. No tenemos que olvidar que, que hay partes buenas, gente buenas y otras, eh, no digo malas, pero que mal entendido, igual que el mal conocimiento, el mal, el desconocer al otro eso que le aumenta un poco la fobia al otro. El movimiento de Goragastes y eh, las, de las plataformas han corregido muchos errores, muchas falsidades de la gente política. eszenario posiblen artean hor mm, aldaketarako tartea ere badago, egon badago. Eta aldaketarako etako bat elitzateke ba, batetik eh, indar abertxalen eh, arteko eh, hartu emanak. Hori gakoa izan daiteke. Eh, zentzu hortan eh, ba, emaitzak ezagututa gero importantea litzateke eh, batez ere alderdi abertzeleak mm, norberaren edo mm, nork bere interes propio eiba karrik begiratu partez baita ere komunitate bezala dauzkagun interesei ba, arreta ematea ezta eta mm, gero bestetik badago beste gako bat eta da Ciudadanos, Ciudadanosek e, ze nolako emaitzak lortu ditzaken eta zeurasko e, lortuko dio lituzken botu horietako gehien gehienak ba, bueno, mm, eh, egun indar, e, boterean dagoen e, indarrari kenduko lizkioak ez da. Eta horrek horrekatu dezake ba, leia mm, elektorala ere. Nik uste dut, elburua izan behar dela Euskara, Euskarari dagokionez, eh? E, ez da da politiko hortatik eta kanpo ateratzea. Nola baite eh, blindatzea e, ba, Euskararen eh, normalkuntza bilatze hori, eta joko politiko horretatik eh, ateratzea ze azkenean e, askotan erabiltzen da euskara bai aurrekontuak direla edo orain hauteskundeak datu zela eta ez ba elkarren talde politikoen arteko ikamika horiek eh, sortzeko eta horrek azkenean ez dio mesederik egiten benetan eh, helburua izan behar duen ari, ez. Orduan, e, hori, eskatuko nieke ez da ez e, gero gobernuan dagoen taldeari, baizik eta talde politiko guztiei hori lortzea zaila dela badakit. Eta, eta bueno, baldaketa ba, baldin badago aukera berriak egongo direla ziur. Eta eta aldaketarik ez baldin badago ere, ba, ikusiko dugu ia ze, ze aukera daude. Baina, baina hori, helburua nire ustez lehentasuna izan beharko litzateke e, ba hori, ez da politiko hortatik, kanpo e, lantzen den gai bat izatea Euskara eta denok batera ba, bintzat norabide beretsuan aritzea. Alde batetik dago, bai, eh, pp eh, mm, sufritu duela desgaste bat, ez, gainera, ba, bueno, nik uste hor badaudela nola baite eh, ustelkeria kasuak ez bakarrik e, Espainia mailan gertatu indirena, baizik eta, bueno, e, fin, ez, e, hemen ere gertatu direna kantonen lokalarekin, edo tortillarekin, edo, fin, krea bezalako kontuekin, horrek faktura pasa dizaiekela, Baina bestalde hain zuzen ere, bueno, ez e, eh, euskeraren inguruan edo, en fin, ez, eh, oldarraldi xenofobo horrekin lortu nahi izan duen APPek ze puntutara ino emango dizkion botoak ere ez dago bat ere argi. Eta ero bestalde, oposizioaren aldetik, bagian, ba, eh, hain zuzen ere, mm, dispersioa edo zatiketa handiagoa izango denez, eh, eskaintza gehiago dongo dira orain, ez? eta batez ere, eta mm, eskaintza guzti horiek egiten dira neurri batean peperen ezkerraldera, ez? Orduan, horrek ze efektu izango duen, zeren, karo, eh, Ni pensatzen dut arabako eh, foru hauteskundetarako bai nahiko argi ongo dela PPK galduko duela boterea, ez? Baina udaletarako, ba, hain zuzen ere, ba, ez dakit eh, zer gertatuko den, zehor mm, importantena da nork irabazten duen botoetan, ez? Azkenean, ez? Errazago baitauka alkate bihurtzeko baldin eta espadago eh, beste guztien altetik nola baiteko akordio bat, ba, enfin, ez? E, kasonetan maroto boteretik eh, botatzeko, ez? Ni uste dut hori, azkenek urte hauetan ikusi delako hori, ba, batez ere bere estrategia gauzak nahastean eh, zentratu indela gehiago eta gero bestetik iria nahiko geldirik mantendu egin duelako, ez, hau da, en fin, eh, eh, beste garai batzuetan ikusi den azkundea edo ikusi den iniziatiba ez gimena eh, e, udaletxearen aurretik, ba, geratu da oso gauza kosmetikoetan, ez, e, ba, green capitalaren abezelakoa edo tortillaren <laughs> gauza bezelakoa eta nik uste dute, ba, behar degula alde batetik zintzoagoa den e, zea bat, ez, e, alkate bat eta bestetik, ba, bueno, gauzak egiten dituena. Eh. Bueno, azteko, e, bueno, lehen esan dudana ez, joko politiko hortatik e, ateratzea euskara. Udal batza elebiduna izatea ere, aurrera pausu handia litzateke ez? Eta ez da politiko horiek euskara zere entzutea, ez? Eta gero du udalari dago kionez, ba, ba benetan aitortzea e, euskara hizkuntza ofiziala dela eta duena e, estatus hori aitortzea, ez? Eta hori ba, udale legedia eta eta ordenantzen bidez e, bermatzea eta eta gero hori benetan betetzea. Eta adibidez, balen aipatu <clears throat> Euskararen sektore kontseilu hori berreskuratzea, benetan tresna baliagarria delako, baina baina edukiz e, osatzen baldin bada. E, Euskara sai, Euskarari sail propio bat ematea udalean ere bai, gaur egun ez daukana. Eh, ez dakit, politika hizkuntza politika usar bat egitea eta eta hori gauzatzeko baliabidea jartzea ere bai, ez? que kontu egoki bat. Bueno, zerrenda bai, hori, luzea, <laughs> oso luzea izan daiteke. Si nos dejan en paz y dejamos vivir como ciudadanos con respeto, podemos vivir en una ciudad diversa y será un buen mundo, eh, podemos participar en cualquier cosa y vivimos juntas sin ningún problema. Lo que me preocupa mucho que son mis hijos que han nacido aquí, que son vascos, que son de este país, que están estudiando la idioma del país, la euskera, el castellano, que tienen mm, mm, que viven aquí toda la vida y luego viene alguien que a ver, yo no digo eh, y le dice en la calle vete a tu país, yo le digo el país nuestro hijo es esto.